суюк абаны алуу үчүн тез кеңейүүдөгү муздатууну карайлы адиабаттык кеңейүүдө аба өзүнүн ички энергиясы аркылуу жумуш аткарат анда анын температурасы критикалык температурадан дагы азаят аба сол клапан аркылуу компрессорго сиңирилет клапан жабылган соң аба кысылып змеевик бөлүгүнө өтөт ал жерде суу аркылуу муздап кеңейтүүчү детандер бөлүгүнө түшөт Детандерде аба адиабаттык кеңейип жумуш аткарып критикалык температурадан дагы ылдый температурага жетет поршендин тескери жүрүшүндө кысылган муздак аба конденсацияланат жана экинчи клапан аркылуу идишке түшөт суюк абаны алуу үчүн заманбап куралды нобель сыйлыгынын лауреаты орус физигки Пётр леонидович Капица сунуштаган ал кайра кайтаруучу цилиндр детандердин ордуна турбинаны сунуштаган тагыраак кысылган аба аркылуу турбинаны айлантуу